Zdjęcia już będą niedługo historyczne, bo budowa naprawdę przebiega w piorunującym tempie. Jeszcze w zeszłym roku były, czyli w 2013 na jesień były tylko fundamenty, a dzisiaj jest jak jest, czyli praktycznie niedługo otworzą. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia, z osiedla Żerniki. Także ruch, robota wrze pełną parą.